嗨，大家好，我是喜恩，谢谢大家在呃 Instagram 还有 Facebook 上面给我的生日祝福，你们的祝福都有收到哦，谢谢。我想在这个地方分享去年的一些经历。二零一六年，其实我一整年我都是处于在一个没有办法唱歌跟好好说话的一个呃一个状态，因为在一五年的时候，我九月声带充血，然后一直到。 二零一六年的二月才完全恢复，就没想到二零一六年的五月呢，我的声带就再一次充血，因为过度使用没有好好的休息。结果呢，到七月的时候被诊断出来我的声带有息肉，然后想说可以透过药物，然后休息、晋升，可以让我的息肉消失。殊不知，一旦你的声带有息肉之后呢，就必须要开刀。 所以在八月，医生告诉我要开刀的时候，其实我是非常的没有办法接受。我觉得我的人生呢毁了。当医生告诉我说你必须要开刀，然后你没有办法靠着休息来恢复的时候，我就想说，我到底对我自己做了什么好事？我竟然把我的声音搞成这个样子。 我那段时间，我就觉得我的未来人生是完全没有盼望的，因为你知道，当你开刀了之后，你不知道你的声音会不会恢复，你也不知道手术过程会怎么样。我对我自己未来的梦想，对于我的工作计划，对于我喜欢做的事情，就是音乐这件事情，我突然间觉得好像乌云笼罩，没有任何的。 盼望，所以当我回来之后的一个礼拜，我觉得我好像就掉入一个没有底的一个黑洞当中。我每天都在想说怎么办，怎么办，非常焦虑。我我在想，嗯，应该没有到忧郁症这么严重，可是应该也蛮忧郁的。然后那时候我就想说，惨了，我的人生完蛋了，没有梦想。就在那段过程之中，我觉得上帝很奇妙，是因为他一直。 在安慰我，告诉我说我的价值，我活在世界上的价值，不是只有唱歌。我就觉得我不能唱歌，我还能做什么？因为我最厉害的，我觉得我可以表现出来最棒的就是歌唱啊，就是唱歌啊。那如果今天我失去了我的声音，我还能做什么？神就不断的告诉我说，他就一直鼓励我说，你的价值。 不是在于只有唱歌，你的价值在于你就是你，你还有很多可以做的事情。于是我就慢慢调整自己的心情，然后开始画画，开始运动，开始跳舞，告诉我自己，我也鼓励我自己说，就算今天有一天我不能唱歌，我还是可以透过画画，透过跳舞，透过很多的事情来敬拜神，能够来。 发挥上帝放在我里面的一些才能，所以那时候我心里面我就做了个决定，是纵使有一天我再也不能唱歌了，我仍然要很喜乐，然后没有任何事情可以拦阻我对神的那个爱。当我做了决定之后，我发现我的心情就好很多。 然后我是在九月一号、二号、三号开刀，感谢神也让我遇到非常好的医生，所以整个手术的过程都很顺利。我休息了将近一个月，好好的养声音，然后第二、第三个月就开始慢慢的恢复发声的一个练习，每天就是 w a r m up，做一些的呃唱歌的一些肌肉训练啊等等的。 现在呢，我觉得我的声音，歌唱的声音比以前更好。为什么？因为当我在休息的那段时间，我把很多坏习惯都改掉了，不应该用力的肌肉啊，然后以前一直练不到的一些共鸣啊等等的。当我在安静的时候，反而去放松我的肌肉，然后我自己也重新看待关于歌唱这件事情。 所以现在我的声音呢，我觉得好像重生一样，就是上帝再给我一次机会，让我可以在大家面前，然后唱歌给大家听。所以这也就是为什么我有时候会录一些歌唱小技巧跟大家分享。那是因为这些技巧呢，都是我自己在我歌唱的过程当中我所突破的。然后我以前是唱声乐嘛，然后到现在是唱所谓的呃现代流行的呃歌唱方法。 所以这一路走过来，我也曾经失败过，那我也从失败它当中再站起来。所以当我在跟大家分享这些小技巧、小方法的时候，是真的我自己去试验过，然后是很健康的歌唱的方式。在过去这一年当中呢，我觉得上帝给我一个最宝贵的功课，就是我们的价值、我的价值，包括你的价值，不是因为在于你能做什么。 你可能很会做生意，你可能很会体育， <laughs> 你可能很会，嗯，给予。Anyway，就是你很会做的、很擅长的那件事情，那件事情并不能够定义你是谁。就像是我歌唱的好不好，不会去定义我这个人的价值跟我是谁是一样的。 你呢本身就是有价值的，不管你今天做什么事情。当我重新有这样子的一个看见跟眼光的时候，我觉得今年的生日我非常的开心，因为我很开心，我再一次找到我心里面那个喜乐。然后我为了什么而歌唱？我为了什么去在我的梦想这条路上来奋斗？所以，在我生日这一天呢，我跟大家分享我去年。 一年的经历很不容易，可能在短短几分钟当中，我可以把这样子的故事跟感觉跟大家分享。在过程当中的时候，其实非常的辛苦，但是感谢耶稣有他的爱，跟很多爱我的朋友们、家人们在我的身边陪伴我、鼓励我。当我今天再次能够高声歌唱的时候。 我觉得好像再也不一样了，然后是保持着一个更感恩，还有更宽广的心，所以可能你现在也在像我曾经经历的这样一个低潮当中，我也想要为你祷告，希望上帝的爱还有他的勇气呢，能够跟你一起，让你可以很坚强的可以走过这个过程，可以让你能够再一次站起来，然后有那个喜乐的心在你的心里面。 谢谢大家听我把 <laughs> 我的经历、我的故事听完。那下个礼拜见喽，祝福你们，拜拜。